මේ කන වෙලාව වැසිකිලි ප්‍රශ්නය මතු කරන්න වුණා. නමුත් කියන්න ඕන මේ වැසිකිලි ඕන කියලා අපි නිරන්තරයෙන්ම කතා කරා. පස් දෙනෙක් ඉන්නවා, 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ වශයෙන් මෙච්චරක් මගේ ළමයි වැසිකිලි ආධාර ලබා ගත්තා. නමුත් දැන් උප්‍රථම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ වැසිකිලි බලවත් උතුරා යෑම. මේ දවස්වල සිද්ධ වෙමින් පවතින හැම ගමකම මේ තත්ත්වය තියෙනවා. එතකොට මේකට පිළියමක් හැටියට ප්‍රාදේශ සභාවක් හැටියට මම යෝජනාවක් මේක අදහසක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කැමති ගලියක් තිබ්බනම් මේක වඩාත් සුදුසුයි ප්‍රාදේශීය සභාවක මේ වසංවල තියෙන මේ වැසිකිලි වලවල් වල තිබෙන ඒ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට. ඒ වගේම තමයි ඒ වැසිකිලියක් හදන්න දැන් ලක්ෂයක් විතර මුදලක් යනවා මේ මිනිස්සුන්ට. ඇත්තටම ඒක හරි අපහසුයි මේ දවස්වල. ඒක නිසා අර වගේ ඒ වේවා අයින් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩා ලෙහෙසි කියලා හිතනවා. ඒක මම හිතනවා සුදුසු නම් මම අදහසක් හැටියට මේක ඉදිරිපත් කරනවා යෝජනාවක් හැටියට කැමති නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ ගරුප සභාපතිතුමනි මහජන ආධාර මුදල් රුපියල් 250ක් අපේ වැඩිහිටිය අයට හම්බ වෙනවා. දැන් මේ රුපියල් 250 හම්බ වුණාම බස් ගාස්තුව යන්න 40යි එන්න 40යි. අපේ කොබ්බෑව හැරෙන්න ගත්තාම මිල්ලවන්ට යන්න 40 එන්න 40 80ක් එතන වැය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ 170යි. මේ මහජන ආධාර මුදල ලැබෙන්නේ නැති බැරි අයට, ඒ වගේ ලෙඩ දුක් වලින් පෙළෙන අයට. මේ කට්ටිය කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්, අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ පයින් යන්නේ මේ රුපියල් 80 වියදම් කරන්න බැරි හින්දා. එතකොට මේ අයගේ අර අධික රුධිර පීඩනය තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අර ඉන්න රජයේ නිලධාරී හරහා හරි මේක ගමට ගෙනල්ලා බෙදලා දෙන්න පුළුවන් නම් එක දවසක් දාගෙන මේ වැඩපිළිවෙල දියත් කරන්න පුළුවන් වඩාත් හොඳයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ අදහසක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් පෙළෙන වසම් හැම හැම වසමකම ඉන්න දැඩි ආර්ථික අපහසුතාවලින් පෙළෙන පවුල්. ඒ වගේම තමයි මේ මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා රතකුරුස සමාජය විසින් කරපු සමීක්ෂණයකින් හෙළි වෙලා තියෙනවා 120ට අඩු වැඩපත් ගන්න පවුල්වල දැරියන් ඉතා ඉක්මනට විවාහ කර දීමේ ක්‍රමවේදය පටන් ගන්න තියෙනවා. ඇත්තට මේක කාන්තාවන් හැටියට අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මොකද අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඉන්න දරුවෝ වෘත්තියකට යොමු වෙන්න ඕන වයස අපේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයක් මේකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපි ඇත්තට මේක ගැන හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රාදේශීය සභාවක් හැටියට අපි යම්කිසි කාරණාවක් ඉටු කරගන්න ඉන්නේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. මෑතකදී මට පොස්ගස් සම්බන්ධයෙන් මගේ ගමේ කාරණාවක් මට තාදේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ලැබුණා. පොස්ගස් පිළිහිටලා තියෙන්නේ ඒ ගෙදරට හානිදායක විදිහට. ඒ අටවෙනි මාසේ මුල් සතියේ තමයි ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට ලිපිය බලලා නවවෙනි මාසේ පස්වෙනිදා තමයි නැවත ලිපිය ලිපියක් ගහන්නේ. මේ මේක එතකොට හොයලා බලන්න මේ කයිසර් නිලධාරිය ඇතුළු කාර්මික නිලධාරීතුමා ඇතුළු මේ සියලු දෙනා යනවා අටවෙනි මාසේ නවවෙනි මාසේ පස්වෙනිදා ලිපියක් ඉදිරිපත් කරනවා මාසයක් එතකොට කල් යනවා ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්න සොයා බලන්න එතකොට මම දැන් කීප විටම විමසීම් කරා මේ වෙනකොට ආදේශ ලේකම්ට ලියුමක් ගිහිල්ලා නැහැ කොස්ගස් බිම හෙලීම සම්බන්ධයෙන් මතක් කිරීමක් කරලා නැහැ මාස හතරක් එතකොට ගන්නවා මේ කාරණාව සමග මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා මේක මගේ වශයෙන් වුණ දෙයක් කිහින්දවන් නෙමෙයි මම කියන්නේ සමස්ත හැක් මේ 44 මෙන් පොදු ජනතාවෙන් මම කියනවා මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් කොස් ගහක් බිම හෙලන්න යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක හොයලා බලලා ඒ නිශ්චිත කාල සීමාව තුල කරන්නේ නැත්නම් ඒ කාර්ය පැහැර හරින නිලධාරීන් මේ කියන ගෙවල් හිමියන්ට යම් කිසි ආපද එම නිලධාරීන්ගේ වගකීම අරගෙන ඒ ගෙවීම් සියල්ලක්ම සිදු කරන්න ඕන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හර්ත සාක්ෂියට තට්ටු කරලා බලන ජීවිත හානියක් වුණොත් එහෙම කවුද වග කියන්නේ කියන කාරණාව ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඒව ගැන අවධානය යොමු කරලා මේ කාරණා ගැන කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි නැවත තව දෙයක් අපි කියන්න ඕනේ මේ වෙනකොට විදේශගත වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරුණ උදවිය විදේශගත වෙන ප්‍රමාණය මේ මෑතකදී අහන්න ලැබුණු සෝචනීයම ඛේදවාචකය තමයි ගණිකාවුද්‍ය සඳහා තරුණ තරුණියන් විදේශ රටවල පෝලිමේ හිටවල ගන්නවා කියන ඕමාන් සෞදි අරාබිය වැනි රටවල. ඒක නිසා අපි මේ මේ විදේශගත කිරීමේදී මේ තරුණ උදවිය ඒ වගේම පුංචි දරුවෝයි නම්මලා විදේශගත කරන එක සම්බන්ධයෙන් අපි කනගාටුවෙන් දුර ඒක හෙලා දකිනවා. ඇත්තට වෙන මොකක් හරි වෘත්තියකට ඒ උදවිය යොමු කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි කියලා අපි මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මේ මේ කියන කරුණු වලට වගේම අර වැසිකිලි සම්බන්ධයෙන් සභාපතිතුමා ඒ ගලියක් අපිට පුළුවන් නම් ඒ යොදාගෙන එයාට ඒ කාරණා ඉදු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක සුදුසුයි හොඳයි කියලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරපු මගේ මම මගේ අදහස් දැක්ම අවසන් කරනවා. කාර්යබලය නියෝජනය කරන නිකායේ මාර්ගයනි මාධ්‍ය ඉලතලේ මාර්ගයනි සභාපතිතුමනි මට කියන්නේ කුසිලම් විද්‍යාලයේ විද්‍යාලක දුරකථන ඇතුළත් කියලා කිව්වා අර දැනට අපි භාගයක් හදලා තියෙන කාලේ తాවකාලික දාලා තිබ්බ ඒ දන්නත් වැස්සර ගසාගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් එතනින් අර ළමයින්ට දැන් ඉස්කෝලට යන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ කියලා අනිත් එක අපි ඒක යන විකල්පයක් හැටියට ගිය සතියේ සහෝදර ප්‍රේමන්ති තුමියත් ඒ වගේම සභාවට ඒකම් තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම ගිහිල්ලා ශ්‍රමදානයක් වගේ ඒ ඒ පැත්තෙන් එන්න පාර පිළිසතර කරා නමුත් ඒත් එක්කම ආපු මහ දාලානිපත වස්සත් එක්ක ඒ පාරක් දෙය යන්න බැරි තත්ත්වයකට මට වෙලා. ඉතින් මේ ළඟදී සුදු මහත්මියු දෙදෙනෙක් අර නියරේ යන්න ගිහිල්ලා වතුරට වැටිලා සාරිත් එක්ක තෙමිලා ගොඩ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියනවා. එතකොට මේ වැඩි හිටියෝ එහෙම හරි යනවා ළමයෙක් වැටුනොත් මහා භයානක කඩතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා කොහොම මට කිව්වා සෑම වෙලාවක් කතා කරා. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටින්නේ ගෞරවතුමනි මගේ කොට්ටාසේ තියෙන හොඳම පාසල ඒ වගේම මමත් ඉගෙනගත්ත ඉස්කෝලේ අපි මේ මහජන නියුක්ත හැටියට අපි බැඳිලා ඉන්නවා ඒ වගේ අපි කළගුණ සලකන්න ඒ වගේම අපේ ගම්වල තියෙන මේ අඩුපාඩු විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය කියන්නේ අද මේ රටේ දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් මේ தත්ත්වය මේ කියන යටිතල පාසුකම් මත සමහර විට මුල් කාලයේදී මේ පාසල වැසී යන්නට පවා ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපි හැමදෙනාට ඉතාම ශෝකජනක වේදනීය අවස්ථාවක් වෙන එක. ඉතින් කොහොම හරි මේ පාසල හොඳ විනයක් තියෙන ඒ වගේම තමයි නාගරික සමාජයට යවන ළමයින්ට වඩා හොඳ හැකියාවකින් යුක්ත ළමයි මේ පාසලේ සිහි වෙනවා. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම ඒ විද්‍යාල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා තරුණ මහත්මයෙක් ලොකු කැපවීමක් කරනවා. ඇත්තටම විද්‍යාලයේ තිබුණාට වඩා එතුමාගේ සේවා කාලය තුළදී මේ විදුහල දියුණු තත්යකටපත් වුණා. විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා තරඟවලට පවා ඒ ළමයින්ට යන්න සුදුසුකම් ලබා දීලා ඉතාමත්ම අඩු පහසුකම් යටතේ පවත්වා වෙන පාසලක එවැනි දක්ෂතා ඇති ළමයින් බිහිවීමත් අපිට ආඩම්බරයක්. එතකොට ගරු සභාවෙතුමනි දැන් එතුමා එතුමා ස්තුතිවත් ස්තුති කරා විද්‍යාලයේ ওই තත්ත්වයට ගත් එක නමුත් එතුමා කියනවා දැන් මට මේක ඇදගෙන යන්නට බැරි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම දැන් ගුරුවරු නොපැමිණීමේ හේතු කොටගෙන විද්‍යාලයේ තිබිච්ච තත්ත්වය නැවත පහළට යන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ නිසා එයා ඉල්ලීමක් කරා ගරු සභාවතුමනි අර ඒ දණ්ඩ හුවක් ගස් දාලා දාලා තිබ්බ ඒ දණ්ඩ වෙනුවට මේ විදුලි බලමානයෙන් ඉල්ලලා අර 33000ට සම්බන්ධ කරන විදුලි ඒ කොන්ක්‍රීට් කණු දෙකක්වත් දාලා පාලම නැවත ඉදි කරන කුඩු ඒ හරහාවත් ගමන් කරන්නට අවස්ථාව සලසා දෙන්නද කියලා එතුමා කිව්වේ മന്ത്രി වරප්‍රසාද හැටියට මට മന്ത്രിවරයෙක්ගේ තියෙන බලතල යටතේ ඒවා විදුලි බඳ මණ්ඩලෙට කියලා මට අරගෙන දෙන්න කියලා නමුත් ඉතින් අපිට එහෙම බලයක් තියෙනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ කරු සභාවකතුමා ඉතින් මම එතුමාට පොරොන්දුනා මම මේ මහතා බාරැසීම තියෙනවා සිකුරාදා ඒ අවස්ථාවේ මේක සභාවකතුමා ප්‍රමුඛ සියලුම කල්ලිගොල කාර්ය සභාවේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා තහවුරුනියල්ලට දැනුම් දීලා මේකට පිළිසරණක් ලබා දෙන්න මම කැප වෙනවා කියන එක හැඟීමෙන් මම කිව්වා මේ සභාව තුමනේ මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ කාර්යක මගේ ඉල්ලීම විශේෂයෙන්ම කරු සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛ අපේ සමස්ත සභාවමත් ඒවයි කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා මගේ මේ කතාවට ඇහුම්කන් දීලා මේ විද්‍යාලයේ ඇති වෙනට යන අවසනාවක තත්ත්වයෙන් ගොඩ දාලා දෙන්න කියලා මම ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා එක් කරුණක් දෙන්න කියන්නේ අතර එක් කරුණක් දාන්න ඕක පුරාකරේ හතරක් තියෙනවා එක් කරුණ දෙන කොම්පිට කරනවා නෑ මේවා ප්‍රධාන බණ කියන වගේ වචන කියනවා බොහොම වැදගත් වෙනවා ලිඛිතව හරි පිළිබත් දෙන්න ඕන ආන්න ඒක සමාවණයට දරස් කාලා කියන යෝගය හදනවා හදාගන්න බෑ ඒක උගත් ඒක වැඩක් නේ ඒක මගේ පාරවල් කරන නිසා ප්‍රයෝජන අපේ පාලම හැදුවොත් ඒක අවශ්‍ය නෑ නෑ නෑ අපි හරද ඒක පාලම හැදෙන්න කතියක් නෑ කවුරුත් නෑ පොතුමාගේ යෝජනාවට දේශීය ක්‍රියාත්මක වෙලා අපි නවන ජීවන කරන කරුණාවේ කරුණා ගන්නවා දෙකේ අවුරුද්දේ අවසානයේ මේ වෙලාවේ අපිට වැදගත් වෙන කාරණා කිහිපයක් මම මේ මතක ගන්න කැමතියි. ගල් සභාවතුමනි අපිට රාජ්‍ය සභාව හැටියට පරිසරය පිළිබඳව ලොකු වගකීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ එකක් තමයි පිරිසුදුකම සම්බන්ධයෙන් තියෙන වගකීම. ඒක සමාජපතිතුමනි අපි සභාවක් හැටියට බාහිර සමාජයට අපි පිරිසුදුකම සම්බන්ධයෙන් සහ පරිසර සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් බලක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගත්තොත් මේ අපි සභාව ඇතුලේ අපි එළවලක් දැක්ක අතන බත් පාර්සල් වගේ අරගෙන කියලා තියෙනවා. ගොඩනැගිලා වටේ එතකොට ඇත්තම බල්ලකු තියලා ගඳ ඒ හින්දා මම කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි මේක යම් වගකීමක් කාට හරි වෙයි මට පිළිසුදු කර අපේ කම්කරු කෙනෙකුට මේකට වග කියන කෙනෙක් මේකට වග කියන්න එහෙම නැත්නම් ඒකට අදාළ ධාරියනවා කියන්නේ අපි එහෙම වග කියන කෙනෙක් වෙකට පත්ය කරමු කියන යෝජනාව මගේ තියෙනවා නැත්නම් ඇත්තටම අපි ආදර්ශය දෙන ගමන් අපි අපි බාහිර සමාජයට කියන ගමන් ඒ ආදර්ශය දෙන්න ඕනකම තියෙනවා මේ සභාව තුලින් අපි ඒ ආදර්ශය දෙමු එහෙනම් සභාවක් පරිශ්‍රය තුලවත් අපි මේ ප්‍රතිකම සම්බන්ධයෙන් අපි සැලකිලිමත් වෙමු කියන යෝජනාව මගේ පැත්තෙන් තියෙනවා අනික කර සභාවපතිතුමනි මේ දිනවල මීවුන සහ ඩෙන්ගු විශේෂයෙන් ගත්තාම මීවුන ලෙඩ කීප දෙනෙක් මම බලන් දැක්කියා එතකොට ඇත්තටම මේ පිළිබඳව මේ රෝහල් වලින් මේගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ ඇයි මේ වුණපදී බිව්වේ නැද්ද කියලා. එතකොට ඒ රිලාගෙන් ආව රෝගියා එයාට ඇලර්ජික් වෙනවා. ඉතින් අපි සභාවක් හැටියට මේ සම්බන්ධයෙන් උත්තර වගකීමක් තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ ගොවිතැන් කරන ජනතාවට මේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් දෙන එක. එහෙනම් අපි PHM මාසෙන් දැනුවත් කරලා මේක අපේ කරන්නේ. කරා යනවා නේ ඒකට ඔතන කරා නෑ කියලා අපි මම කියන්නේ හැබැයි අපි අනුමාන හදාගෙන අපි මේක විධිමත් කරමු කියන යෝජනාව මගේ පැත්තෙන් තියෙනවා අනිත් එක සභාපතිතුමනි අපේ මාර්ගපද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ඕන සමහරවිට පාති සභාවට ආයේ ඒවා ඒක නොවනේවා සියල්ලම මේ වෙලාවට කරන්න මේ වෙලාව තියෙනවා අපි මට තියෙන ප්‍රධානමත්ලකම තමයි හැලකල් පාරකට මම දැක්කා ඒ දෙපැත්තේ ඉන්න එක හොඳයි එයාගේ මැෂින් දාලා කපනවා හැබැයි සමහර තැන් ඒවා ගෙවල් නැති තැන්වල විශාල වශයෙන් පාරට නැවිලා තියෙන අනතුරු වැඩි වෙනවා. ඒත් ඒ අදාළ ආයතන වලට කියලා මේ මේ වර්ෂා කාලේ හින්දා මේක අපි ජනතාවට හිතකර විදිහට සකස් කරමු කියන අදහස මගේ පැත්තෙන් මම මතු කරනවා. ඒ වගේම ගත සභාපතිතුමනි මේ ප්‍රදේශය තුල මම හිතන්නේ මේ සති දෙක තුන ඇතුළත මරණ කීපයක් වුණා. හැබැයි අපිට හදිස්සි මරණ පරීක්ෂකෙක් කෙනෙක් නැති එක තියෙනවා. මාදිකොලේ ඉන්නවා, යටපත්තේ ඉන්නවා, නාවුලේ ඉන්නවා. හැබැයි ලොකු මේ මහන්සියක් එතකොට ගරු සභාපතිතුමා ලොකු මහන්සියක් වෙනවා මේ මලකදර සිද්ධ වෙච්ච අර එහෙනම් ඒ අය එක්කගෙන ගිහම මට එන්න විදියක් නැහැ කමක් ගිහිල්ලා කියනවා එහෙනම් අපේ යුතුයකමක් තමයි අර ඔබතුමා මුලින් සඳහන් කරා වගේ අපි අර ලැබීම අවුරුන්න සහ ඒ සහන දෙන ගමන්ම මේකත් අපිට වැදගත් එකක්. ඒ අය රස්තියා දිනනවා, දවස් ගාණක් යනවා, අපේ පිටිස සංවර්ධනයට ලොකු බාධාවක් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේකට ක්‍රමයක් සකස් කරලා දෙමු. ඉතාලියෙන් අපි අංශි මල පරීක්ෂකෙක් අංශි මල පරීක්ෂකවරයෙක් විදේශයට හඳුන්වා දෙන්න කියන අදහස මම මතු කරගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපි මේක දිගින් දිගටම කතා කරා. අර මාදිපුර පාරේ වතුර ලයින් එකට සම්බන්ධයි. එතකොට මේ මේක පාර හැදුවට පස්සේ අතම අපිට ලොකු අමාරුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකද ඒකට කලින් අපිට ඉතාමත්ම ඉක්මනට මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් සභාවක් හැටියට අපිට මම හිතන්නේ පස්සේ යන විශාල මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් මේ මොහොතේ අපිට ඉතන හදන්න ඉස්සර යම් වැඩ පිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් නම් වටිනවා කියලා වාසය කරනවා. අනිත් එක තමයි තුන්දෙනෙක් කුණු එකතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි අත්‍තරම නිමාඩු දවස් දෙකක් කරගෙන ආපුවාම ඉරිදා කෝයයි. ඒත් අත්ත මේ දෙකක් තුල අර කුණු වගේ දෙයක් මේ කාලේ ටිකක් පල් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි සහ ඔව් අපි ඒක එක දවසක් කමන්නේ ඒකට ගියොත් පොඩි අමාරුකමක් තියෙනවා ඔව් ඒක තමයි අනිත් එක සභාපතිතුමනි අපි අර වනවගාව සම්බන්ධයෙන් අපි පහුගිය කාලේ පුරා මේ අවුරුදු පුරාම අපි ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා වන වනේ වන වඩා කරා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් අපි අවුරුද්ද අවසානයේ බලන්න ඕන කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කම් ලොකු මුදලක් ඉතිරිලා කරනවා. එහෙනම් ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි පොඩි පසුබිමක් කරගන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් ගර්භපාතතුමනි මෙතන මම යෝජනා කරන්නේ අපි දැක්කා නගරේ පුරා තියෙන මල් කෝච්චි වල විශාල ප්‍රමාණයක් මැරිලා තියෙනවා. මේක අපරාධයක්. හින්දා මේ වැඩ විතරක් මේකට වැය කරලා තියෙනවා. අපි මේක පිළිබඳව පසුවිපරමක් කරලා මේකේ අනුමාන ටික හදාගෙන මේක මෙහෙම නොවෙන්න ඊළඟ වසරේ ජනවාරි පටන් ගන්න වසරේ මේ ටික අපි අලුත් කරලා මේවා කරලා හදලා මේගොල්ලෝ නඩත්තුව කාට හරි බාර දීලා අපි අර මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කියව බාර දෙනවා අපි නගරේ මල් ඒක මල් පොච්චි සම්බන්ධයෙන් මේකේ ඉන්න කම්කරුවෙකුට හෝ කාට හරි වගකීම බාර දෙමු. එතකොට එයා තමයි අර <clears throat> කඩ හිමියට හෝ වෙනත් කෙනෙකුට නඩත්තු කිරීම සඳහා යම් පළ කිරීමක් කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී නිලධාරීන් මේක කරන්න බැරි වෙයි. වගකීම් සහගත පුද්ගලයෙක් මේකට පත් කරමු කියන අදහස මම මෙතන කරන්න කැමතියි. අනික දවස් සභාවතුමනි මම දැක්කා මේ පැල විශාල ප්‍රමාණයක් ගේනවා ඊළඟ ස්ටෙප් ඊළඟ අවස්ථාවේදී වගා කරන ප්‍රදේශය තුළ අපි දන්නවා අර මේ වගා කරන් පස්සේ අර බවුලෝ මේ මීයට කන්නවට පස්සේ බවුලෝ ගිහින් නයිට්‍රජන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ පරිසරයට පතිත කරනවා කියලා. ඒකද අපි කුඹුරු ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන් අපි දැන් උනත් හදන්න වෙයි. අපි විශේෂත්වයක් ගත්තමු. ඉතිහාසෙත් දැක්කා කුඹුරු වල මේ වෙලාව හදලා තියෙනවා. ඒක දැන් මේ වෙලාවට පොරා අරුදින උත්තරයක් හැටියට නයිට්‍රජන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මේ මේක ඇතුලේ එකතු වෙන නිසා අපි ඒ කුඹුරු ආශ්‍රිතව වගා කරන්නේ මූලික අදහසක් හදාගන්න වෙන අදහස මගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අකුරම්බඩ පාසලේ ධර්ම සම්බන්ධ සාකච්ඡා කරන එක විශ්වාස කරනවා. හේතුව තමයි ඇත්තටම මේකට වගකීම් කවුද? ධර්ම කතා කරනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක්. ඒ හින්දා අපි එහෙම දේවල් දකින්න අඩු එකක් දැක්කා ඉන්දියාවේ පාලමක් හදාගන්නට එකක් වන්න හින්දා හදාගන්නටම හැබැයි මේක හදන මොහොතේම මේ වගේ ධර්මයක් හදාගන්න එක අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඉලක්ක නේද අහිතකර එක. එහෙනම් මේක සම්බන්ධයෙන් නැවතත් උත් මේක නිම කරලා ගියාට පස්සේ ප්‍රතිසම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති වෙලා මේ ප්‍රදේශයට යම් බලපෑමක් වුණොත් අපි වාදී සභාවට අදත් යන්නේ දෝෂාරෝපණයක් මේ කියනවා. මේක පිළිබඳව අපි කවුද මේක වගකීම් බාර ගන්න. කොහොමද මේ අදාළ බිල්ඩින් පදක අපි දන්නේ නැහැ. එතුමගෙන් අහනකොට නම් කිව්වේ මේ ආමියකින් මේකේ ප්‍රමිති සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා. නමුත් ඒක අපිට ප්‍රමාණවත්ද? එහෙම නැත්නම් මේ අනිත් පැත්තට මේක කළ යුතුද අපේ මොළොත් මතක. මේක පොළොවගත්තුත් එහෙම තමයි වෙනස් එකක්. ඒතර පිළිදීම සම්බන්ධයෙන් මේ පැත්තට තම අවබෝධය තියෙන්නේ අපේ ටීஓ මහතුරු ඉන්න වාසේ දෙකම කාර්යාලයේ උතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිදීම අපේ කොයි කාලෙද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පිළිලා තියෙනවද මුළු පල්ලයක් තියෙන්නේ. ඒකට අදාළව හරිම දැනුම තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශය ඇති ඉඳලා මේකට පොඩි සම්බන්ධයක් වුණොත් හොඳයි කියන අදහස මගේ තියෙනවා. අනිත් දවස් සභාවතුමනි මේ දින කීපය තුළම අපි දැක්කා වෙච්ච මරණ වලින් කීපයක්ම වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ විස බීජ ශරීරගත වෙලා මරවා කියන කණිඩේ තමයි සමාජයට ආවේ. එකක් ගත්තොත් පල්ලේ තුවාලයක් වුණා ඉතාලමත් ඔලේ කාර්යකින් විස බීජ ඇතුළේ වෙලා මරවා කියලා කිව්වා. පස්සේ කුසිගම. ඊට පස්සේ මේ මෙහෙත් මේ ඇලෙකට ගත්තේ තුනක්. ඉතින් ඒක සභාපතිතුමනි අපිට දැනගන්න ඕනකම තියෙන්නේ අපිට ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් අන්තර බෝඩ සර් සම්බන්ධයෙන් ඒකම ප්‍රදේශයේ මොකක්hari අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න බැරි දෙයක් වුණොත් ඒක සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් මේ ගරු සභාවට parte, caso, de parte του ධර්මාන්තයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ PHI මාතෘ සම්බන්ධ කරගන්න. PHI CHA මහතු සම්බන්ධ කරගන්න සභාපතිතුමනි මේ සම්බන්ධව වාර්තාවක් මේ විස බීජය මොකක්ද අපි දන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විස බීජයක් ඇතුළට ගන්නවා කිව්වම අපි ඒක පිළිබඳ ඉංග්‍රීසියට දෙයක් දන්නේ නැහැ අපි දන්නවා වෙනත් දෙයක් ඇතුළට නේද කොරෝනා හැදුණා කොරෝනා හැදිලා වැටෙනවා ඒක නැත්තම් වෙන පපුවම ආව හැදෙනවා හැබැයි විස බීජයක් ඇතුළට ගන්නවා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රදේශයේ බලන කීපයක් වුණාට පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි සොයා බැලීමක් කළ යුතු තියෙනවා ඒක සභාපතිතුමනි අපි මේකට අදාළ සවුත් කෙල්ලදාරිට කතා කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඇත්ත වාර්තාවක් මේ සභාවට ගෙනෙන්න කියන අදහස මගේ තියෙනවා. උන්ගේ කම කාරණා අදහස් හැටියට තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඊළඟ වාරයේ විතර මේ සම්බන්ධයෙන් අපි විධිමත් වාර්තාවක් මේ සභාවට සභාවට ගෙනෙන්න කියලා යෝජනා කරමින් මගේ අදහස් පළකිරීමක් කරනවා. ඔබතුමාගේ යෝජනාව අත්සභාවේ මේ සාමාජික වාර්තාව අවසරයි. කල් සභාවෙත් මෙන්නේ ගියවර ප්‍රාදේශ සභාවේ මහසභාවේදී මම ප්‍රකාශ කරා මේ කලවිල මාතලේ පාර සම්බන්ධ මේ අනතුරුදායක ස්ථාන මම දන්නේ ඔබතුමා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරාද කියලා තව වෙනකන් ඒ අනතුරුදායක ස්ථාන ඒ විදිහටම තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ දැන් අපි දැන් මේ ප්‍රාදේශ සභාවෙන් කතා කරලා ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මේ කාට හරි මේ අසුභා මාර්ගයේ ගිහිල්ලා අනුතරදායක ස්ථානයක මොනවා හරි හානියක් වුණොත් එහෙම අපි අනිවාර්යයෙන් වගකීම් යුක්ත වෙනවා මේ ප්‍රදේශය හැටියට. ඒක නිසා වාම ක්‍රියාත්මක වෙන සභාපතිතුමා මේ අනතුරු ස්ථාන මේ බෝක්කු හදලා භාගයට හදලා තියෙන බෝක්කුල ලොකු අනතුරුදායක ස්ථාන කීපයක්ම තියෙනවා. මම හිතනවා මේ මේ අනතුරකට අතවනන ළඟ ළඟයි. තව ටික දවසකින් අනිවාර්යෙන් අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ගරු සභාපතිතුමා වාම මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්න මං හිතන්නේ අර බැරල් වගේක් දාලා බැරල් වගේ කුස්සන් ගිහිල්ලා කියලා කිව්වා මිනිස්සු වගේ. නමුත් බැරල් නෙමෙයි මොන හරි දාලා ටේප් හරි ඇදලා ඒ අනතුරුදායක ස්ථානයේ අනතුරු පෙන්වවන මං හිතනවා සුදුසුයි කියලා. ඒ වගේම තමයි කරු සභාපතිතුමනි තවත් කේද වාටයක් තියෙනවා මොකද මේ දැන් අපි ලබන අවුරුද්දේ පාසල් වලට එක වසරක ළමුන් ඇතුළත් කරගන්නවා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ප්‍රාථමික පාසල් වලට. ඒදි විදුහල්පතිවරුත් ඒ වගේම එකේ පන්ති උගන්වන ගුරුවරුත් කියන ගැටලුවක් තමයි මේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේදී මේ අත්අකුරු සම්බන්ධ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේදී තියෙන සැලැස්මක් තියෙන වාර්ෂික සැලැස්මක් තියෙන අත්අකුරු ලියන විදිය පිළිබඳව අත්අකුරු වැරදියට පටන් ගන්නා පටන් අරගෙන වැරදි විදියට ගුරු කරලා දරුවෝ මේ පාසල් වලට යොන කියන ගැටලුව. ඉතින් මේ වැරදි විදියට අත්අකුරු පටන් ගන්නා අර වැරදි විදිහට පෙර පාසල් වලින් උගන්න සමහර පෙර පාසල් වලින් උගන්නලා එවපුවාම මේ එක වසරේ ඉන්න ප්‍රාථමික ගුරුවරයාට හරි අමාරුයි ළමයා හරි විදියට හැඩගස්වා ගැනීම හරි අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මං කියනවා මේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරිතුමියක් ඉන්නවා. අපේ පෙර පාසල් ගලවලා තිබ්බා. ප්‍රාදේශ සභාවේ පෙර පාසල් මේවා කරලා තිබ්බා. නමුත් අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරිතුමිය දැනුවත් කරලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පෙර පාසල් වල ගුරුවරු සම්බන්ධව අධීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ. සාරියක් ඇඳගෙන මේ පෙරපාසලක් කරා කියලා ඒ මේ හරියට මේ ළමයිගේ මුල් අඩිතාව එතනින්ම විනාශ වුණා ඊළඟ එකේ පන්ති ඉඳලා දෙක තුන හතර යන ගුරුවරුන්ට තමයි ඔගේ එන්නේ දැන් අපි දන්නා සමහර 6 වසර 9 වසර ඉන්න අත්තකුරු ලියන්න බෑ අත්තකුරු ලියන ක්‍රමය වැරදි ඇඩේ වැරදි ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ මුල තමයි සවුත් වෙලා. ඈ අල්ලන විදිය. ඔව් අල්ලන විදිය වැරදි. ඉතින් මං හිතන්නේ කරු සභාපතිතුමනි අපිට බලකිරීමක් කරලා මේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන සියලුම පෙර පාසල් වල අධීක්ෂණයක් කරලා මේ ගුරුවරු අත්අකුරු උගන්වන ක්‍රමේ හරියද වැරදිද කියලා මේ අපේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් සහයෝගය සම්පත් දායකත්වය ගන්න පුළුවන්. කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉන්න අපිට සම්පත් දායකත්වය ගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු අධීක්ෂණයක් කරලා අපි ඒ පිළිබඳ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරමු කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම කරු සභාපතිතුමනි අපි පරිසර කමිටුවේදී අපි කතා කරා මේ PHM අතුරු තින්න අවස්ථාවේදී අර විස සහිත පොල් තෙල් වලින් කෑම පිසිනවා කියන්නේ. නමුත් අපි PHI මාත්‍යා පොරොන්දුනා මේ වැටලීමක් කරනවා මේමයි කියලා. මම කියලා මම ඊයේ පෙරේදා දැක්කා. නිකන් කළු තෙල් වගේ තාර වගේ. ඒ වගේ පැටිස් බදිනවා, වඩේ බදිනවා. තාම ඒව තියෙනවා. මං හිතනවාද කරු සභාවේදී අපි මෙතනින් කතා කරන්නේ සභාවේ අපි ඊළඟට ඊළඟ පරිසර කමිටුවේදී වැටලීමක් කරාද කී පාරක් අල්ලවද කීයක් අල්ලවද අපි අනිවාර්යෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි මේ පරිසරයට අපිට කතා කරන කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා කඩු සභාවෙන්දී ඒ වගේම තමයි කඩවල වල සමහර පිටි වල කුල්ලෝ ඉන්න. ඈ නොයෙකුත් දේවල් දින මේ. ඈ ඒවා පිළිබඳ දැන් මිනිස්සු අරන් ගිහිල්ලා ගෙදරට අරන් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපිට පෙන්නලා අරගෙන ඇවිල්ලා කඩවල වලට දෙදී ඈවට පස්සේ කඩේ මුදලාලි තරහ වෙයි කියලා මිනිස්සු මොනවද කියන්නේ. ඈ ඒකල ඒ මුදලාලිටම දීලා මාරු කරගෙන යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේ සම්බන්ධව පරිසරකමිටු අපි සෞඛ්‍ය පැත්ත කතා කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ සම්බන්ධ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා විය යුතු සමහර කඩවල වල කරවල තියෙනවා දැක්කම ගන්න තිය සම්පූර්ණ සෞත්‍යයේ කරවල. නමුත් මිනිසුන්ට විකුණනවා. ඔව්. නමුත් මිනිසුන්ට විකුණනවා. ඇයි මේ කියලා ඉතින් අපිටම කියහම අපිටම හරි දුක. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ සම්බන්ධව අපිටත් පරිසර කමිටුවේ සහයෝගයක් දෙන්න පුළුවන් අපි සහයෝගය ලබා දෙමු කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ පල්ලේ පොළ එක බාණ්ඩ වල එක එක මිල තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ පාරිභෝගික අධිකාරියට ප්‍රකාශ කරා මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා කී කී පාරක් මේක බලලා තියෙනවද කියලා තව වෙනකම්. මොකද එක කඩේ එක ගාන තව කඩේ එක ගාන ඈ මම හිතන්නේ කිසිම නෑ මේ මේ එක වෙළඳ මේකක් නෑ. අඩවල වල එක එක මට්ටම් තියෙන මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධව සොයා බලන පාරිභෝගික අධිකාරියට දන්නන්න කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපි දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් ඉඳලා අපි ඔසූ වෙනක් අර උන්රම් පැලසේ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරගෙන ගියා කලින් පරිසර මාත්‍යා ඉති. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපිට වනජීවිකේ වනඩියකින් අක්‍ර ප්‍රමාණය තව වෙනකන් අක්‍ර කීයද අක්‍ර තුනද පාදි කියලා අපිට වෙන් කරලා දුන්නේ නැහැ. අපි මම හිතන්නේ පළ වර්ගිකුත් අපි වෙදමාත්‍රණයෙන් ආර මේවා කරා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනේ දැන්ට ව්‍යාපාරිකයන් මම සොයාගෙන ඉන්නවා. මේ ව්‍යාපාරිකයා පොරොන්දුනා පැල 5000ක් විතර යාම රෝපණය කරනවා යාම නඩත්තු කර ගන්නවා කියලා එයාම සේවකව දාලා එයාම නඩත්තු කර ගන්නවා කියලා පැල 5000ක් විතර රෝපණය කරන්නත් එයාට හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපි අපෙන් වෙන්න ඕන ටික ඒ අවශ්‍ය අක්ෂර ප්‍රමාණය අපි වෙන් කර දෙමු කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට අපිට කිසිම අපේ අපේ නිරීක්ෂණය අපිට අධීක්ෂණය කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතුමා මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගස්වාරුති මම මේද ඉහත මාසිකේ සඳහන් කරා මේ අලුත්ය මොංගමල මාර්ගයේ අර ඉබෝල පාලම දෙපද අබලම් තත්ත්වය දැන් එක වැඩි දවස්වල තවත් එක කාදණයට වැඩි වෙලා බාධාට වැඩි වෙලා තියෙනවා. එඳා එත්තා ඉක්මනින් එක පිළිසකර කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන එක පොඩක් සිහිපත් කරන ඒ වගේම අර බර වාහන දැන්වීම පූර්ව ඒක පොඩක් ඒකත් මොකද ඊයේ පෙරද අපි සමිතියවලුත් නැවත නැවතත් දැනුම් දෙන්න කරා මේ නිසා ඒ ප්‍රශ්න දෙක මේ සභාවෙත් මේ වගේ විශේෂ සඳහන් කරනකොට මේ පරිසරය සම්බන්ධව පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලපෑම් ප්‍රදේශයේ තුල උද්‍යාලය ලැබෙන ස්ථාන හතරයි අපිට දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. එයින් එකක් තියෙන්නේ මගේ නිවස ආසන්නයේ මා සැප්තැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා ඒ උල්පත් තියෙන ස්ථානයේ විශාල රටිගස් දෙකක් තියෙනවා. එක් පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ ඊටමට රිලව් වෙනවා කියලා ඒ ගහකට ගිනි තියලා තියෙනවා. මේ ඒ එතන තත්ත්වය දැන් ප්‍රවත්නවා. ඉතින් දැන් වතුර දැන් ක්‍රමයෙන් එතන අඩු වෙලා යනවා. අඩු වෙලා තියෙනවා. එසා මේ වෙනුවෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග තාම අරගෙන නැහැ. මේ ප්‍රාතිලේකම් කාර්යාලයටත් මේක සම්බන්ධව දැනුම් දීලා තියෙනවා. නමුත් නිලධාරි මහතුන් පරිශීලනය කරලා තියෙනවා. ඒක එතනම නතර වෙලා තියෙනවා. ඒක සභාව මෙලියත් වෙලා පරිසරය ගල් මාත්‍ර දැනුම් කරලා ඒක ඉතුරු ටික කරන්න කියලා මම සභාවට දැනුම් දෙනවා. ඒ වගේම ඩෙන්ගු අවදානම සම්බන්ධව පොඩක් සභාව දැනුවත් කරා සභාව තුනේ අපේ ගම් ප්‍රදේශයේ ඩෙන්ගු සම්බන්ධ සැක රෝගියෙක් පහුගිය දිනක මේ දඹුල රෝහලේ වාර්තා වුණා පස්සේ ඒක නැහැ කියලා මේ වාර්තා වුණා. නමුත් අපේ විචය මහතුරු ගෙදරටම ගිහිලා පොඩක් බලලා දෙනවා අර අපි සඳහන් කරා වගේ ඩෙන්ගු සම්බන්ධව අපිත් ප්‍රචාර කටයුතු ටිකක් කළා ජනතාව ඩෙවලොප් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම ස්වාධීන മന്ത്രിවරයෙක් විදිහට සභාපතිතුමනි මම වර්තමාන රජයේ ක්‍රියාකලාපයන් අනුව මම කදයක් අර ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයෙන් මෙලස් ටිකේම සංගෝල සහභාගී වෙනවා. ඒ නිසා මම ටිකක් දැකනවා මොකද කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඒ වගේම රටේ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක විශාල අර්බුද තත්ත්වයකට ජනතාව ඉර වෙලා හිටපු මොහොතක් තිබුණා. මොහොත මොහොතක් කාලයක් තිබුණා. නමුත් දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික ටික निराකරණය වෙනවද දන්නේ මේ හැම ප්‍රසංග භූමියකම රාත්‍රියේ ශ්‍රේණික 5000න් එහා තමයි ජීවිතේ සතුට විඳින්න පැමිණෙන අවස්ථාව මම දැක්කේ. ඒ නිසා මම දකිනවා මේක ඉදිරියට ටිකක් සුබවාදී අනාගතයක්ද කියන එකත් මට පොඩ්ඩක් මේ මේ දකිනවා එතකොට නව ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයන් එක්ක මේ ඒක ඒත් එක්කම අපිට ඉන්ධන ප්‍රශ්න දැන් ටිකෙන් ටික ලිහිල් වෙලා යනවා ඒ වගේම බඩු මිලත් පොඩ්ඩක් ඒ වගේම පහත වෙටලා තියෙනවා තරමක හරි ඒ නිසා වර්තමානයේදී ජනතාවට ඉදිරි අනාගතයේ සුභවාදී සලකුණක පෙරනිමිත්තක් ද කියලා මට පේනවා ඒ නිසා ඒ අතරතුරම ගරු සභාපතිතුමනි දැන් තවත් 14ක පහක ඉඳලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ පාරවල් එක දෙකක් නේ කපානයක්. එතකොට මේ පාර සංවර්ධනය කරන්න කියලා කඩලා තියෙනවා. ඒ කඩපු කැමරා තමයි මේක සුන්දර වෙන මඩකොට ගහපහම. ඉරසාරනේ අධික වර්ෂාව. ඒ වර්ෂාවත් එක්ක පාර ළමයකට යන්න බෑ. මනුස්සයෙකුට බයිසිකලයක් සයිඩ් දෙන්න විශාල අනතුරක් අතලංගනවා අපි මම හිතමා කිව්වා. ඒ නිසා සභාවක් හැටියට එක්ක අනුතරදායකයි කියලා පාර දෙක. ඕඩ් එකක් හරි කරනකොට ගහන්න කියන්නේ. ඒක අපිවත් කරනවා. ලොකු අනතුරක් සිදුවෙන්නේ. බෝඩ් එකකට ගන්න. මේ සභාව කියලා පල්ලෙපුර කියලා ගන්න. ඒක වාහනයකට සයිඩ් එකකින් බයිසිකලයක් ඉස්සර යනවා. ඔව් ඒකත් ඒක ඉස්සර යනවා. ඒ ඉස්සර ගියාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම කොහෙද ගියේ වාහන වදින නැත්නම් මොනසක් කරන්නේ. ඉතින් හැබැයි මේකට මේ වෙලාවේ මේක ක්‍රියාත්මක කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා යෙදෙන්නේ මම හිතන්නේ අපිට වඩා ඉහළ තාක්ෂණ නිලධාරී. මේ තාක්ෂණ නිලධාරීන් මේක නම් අවබෝධයක් නැති වීම සම්බන්ධව ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. එකක්. අනිත් එක තමයි රජයේ මැදි අතර හැමදාම අපි මාධ්‍ය බලද්දි කියනවා හැම දෙයකම මේ මිලා අඩු වෙනවා මිලා අඩු වෙනවා හැම භාණ්ඩයකම මිලා අඩු වෙනවා. හැබැයි සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම සමහර වල තොග භාණ්ඩවල මිලා අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වුණාට අහිංසක මහජනතාවට කිසිසේත්ම ඒකට වාසිය කරගන්නේ නැහැ. මොකද බඩුවක් අඩු වෙනකොට ඒ නිෂ්පාදිත ටයිම පටන් ගන්නවා ඒක මිල වැඩි කරලා වැඩි කරලා දෙන්න. ඒ දුන්නාට පස්සේ මෙතන සාමාන්‍ය මේ බිම්මට්ටමේ වෙළඳ පොළට එනකොට අර අදින මාන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ හිතුව විදියට බඩු විකුණු. හැබැයි පාරිභෝගික අධිකාරිය කියලා එකක් තියෙනවා කිසිම කෙනෙක් කිසිම විදිහට කරලා බලන්නේ නැහැ. කොහොමද විකුණන්නේ කොහොමද කියලා කරන්නේ. ඒ තුලදී හැම පැත්තෙම තැලෙන්නේ අහිංසක පොඩි මනුස්සය. ඒ මනුස්සයා තමයි අන්තිමේට කඩේට ගිහිල්ලා කීයයි කවද මේක දීලා ගන්න වෙන්නේ. එක. ඊටම මේ පෞද්ගලිකයේ හැම මාධ්‍යයකින්ම මේ විතර ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ගන්නවා. ඉතින් අර සභාවකට ඊට වැඩි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ තියෙද්දි ඒකට සාමාන්‍ය ගමක ඉන්න පොඩි කඩකාරයෙක් ඇවිල්ලා පෙට්ටි කඩකාරයා ගමකට ගෙනල්ලා ඒක රුපියල් දෙකක් තුනක් වැඩි කරලා විකුණනකොට ඌට ලක් වෙනවා දර ගන්නවා. මහා පරිමාණයේ මිනිසයා කිසිම දෙයක් නැතුව ඌට ඕන හැටියට බඩු විකුණන්නේ ඒ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. එතකොට අන්ත අසම තත්ත්වයටපත් වෙන මේ අහිංසක මිනිසා ගැන කතා කරලා කිසි කෙනෙක් එහෙනම් අපි අපි හැමදාම මේ සමාවල කතා කරන කතා කරන විතරයි අපිට ගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන්කම තියෙන අනන්ත සභාවෙතුමනි අපේ මේ ප්‍රදේශය තුල යම් තේරාවක් අපිට මහ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අපි කරමු. අනිත් එක තමයි අර දැන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධව කතා කරනකොට මේ කාල වකවානු තුල මම රාජ්‍යකටත් කාටවත් දුක් කියනවා නෑ මේ කාල වකවානු තුල මාස්කමේ විභාගවල පටන් ගන්න තියෙනවා. මෙලෙනකොට ගොයිය හැමදාම දුවන පොහොර හොය. දීවකා කරලා වී දවස් 45යි දවස් 60යි නැත්නම් මාස තුන වඩා උතුම්. ඒකෙන් දවස් 14ක් යනකොට ගොයන්ට හැදෙන්න අවශ්‍ය පොහොර ටික තිබුණ නැත්නම් ආයෙත් ඉතින් එහාට කතා කරන්න යන්නේ. හැබැයි මාධ්‍යයට හැමදාම කියන ආවදේ ආවදේ ආවදේ දෙනවා. දෙනවා කිව්වට තා වෙනකම් නිසි ක්‍රමයකට මේ ගොවි මහත්තුට කිසිදයක් කරලා නැහැ. එතකොට ගොවිනාම්ල හැටියට වසන් 47 47 වෙනි පතරයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරි ගොයියවකට ගිහිල්ලා ඒ ගොයියට අදින අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කියලා හොයලා එහෙම නැත්නම් ඒ කාලයකට වඩා ගන්න මොකද්ද කියලා හොයලා බලලා ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේකට ගොඩාක් දායකත්වය දෙනවා නම් සාමාන්‍ය දුරට හරි මේ ගොවි ජනසේවයකට හරි පොලිටික් එකක් ගෙනල්ලා බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකම වේදයක් යන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ මෙතෙන් ආවන් පස්සේ ගොයියා මොන විදිහෙන් ගොවිතැන් කරනවාද කියලා බලන්න යන්නේ. අලවේලා කොහොමද තියනවාද කියලා දන්නේ. අලවේලා සුදු කරන්නේ කොහොමද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගරු සභාපතිතුමේ සභාවක් හැටියට අපි හැමදේම හොයලා බලමු හොයලා බලමු කිය අපි හැමදේම මෙතන අපි කතා කරා. ඊට එහා මේ මේ සම්බන්ධ රාගීන් පුද්ගලයෝ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙන්න ඕන අපිට. ඒකට මැදිහත් වෙන්න නැත්නම් අවදාවත් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. අනිත් එක තමයි අපි හැමදාම මේ කියනවා දුගී දුප්පත් භාවය ගැන කතා කරනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට ගරු සභාපතිතුමනි මම මේ විසරත් කිව්වා අපිට මතු පිටින් පේන දේ නෙවෙයි අපිට අන්තිම පේන්නේ. එතකොට අපි යම් කෙනෙක් මොන හරි දෙයකින් මතු පිටින් දකිනවා අපි මේ ළමයා මේ මනුස්ස අහිංසකයි. නමුත් අතුරාන්තේ ඊට වඩා ආත්මසින් වෙනවා. ඒ තුළදී අපිට නිගමනය කරන්න බෑ. මේගොල්ලොන්ට යමක් තේරෙන්නේ නැති කියන එක. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මොකක්ද සෝදාගෙන ඉන්නේ? නල්සිපුර මම යද්දි මේ නම් නල්සිපුර ටවුන් එකේ. අයින්සක අම්මා කෙනෙක් එහලා ඇති හැමතෙම හවස 5යි මම එනකොට වියුරා කරනවා. විරහ කරන් වෙලා කඩේ මුදලාලට දෙන්න ගෙනාවේ. දෙන්න ගෙනාවට පස්සේ මුදලාලගෙන් අහන්න ප්‍රතික්ෂේප කරා. අතන මට හරි දුකක් ඉන්නේ. දුකක් ඉඳලා ඒ වෙලාවේ හැටියට මම මේක ගන්න කල්පනා කරලා ඉන්නකොට එයා මට ගන්න බෑ මේක අරන් එක දැසි ගියා. මනුස්සයා මගේ හිටියා. ඊට පස්සේ මුදලාලි මට දෙනවා මුදලාලි මම මේක ගත්තේ නැත්තේ වෙන හේතුවක් ඉඳලා නෙවෙයි. ඔය දෙන්නම මේ බාර් එකට යනකොට මේ මේ මේ ගාව. ඔය දෙන්නම පොත තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර අගහේකම් ඉරලා යනකොට බිරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සියලුම දේවල් අහගන්න ගෙදර තියෙන නිමිතේ කියන්නේ. ඒ වගේ මේ අපි ගත්තාම මේ හැම ප්‍රදේශයකම ගන්න සබාත්මකදී මේ කොයි තරම්නම් මුදල් නාස්ති කරනවාද කියන එක අපිම දන්නේ. එහෙම නාස්ති කරගෙන නාස්ති කරගෙන හැම වෙලෙම රජයේ දෙන දෙයකට අද දික්කම අපි හැමදාම රජය ලබා ගන්නවා. ඒක නිසා ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙල තියනවා නම් අර සදාරමන්දිරු නිකුණු වගේ මේ අපි සියලු දෙනාම හොයලා බලලා යම් කිසි විදියකින් රජයෙන් හෝ සභාවෙන් හෝ වෙනත් ආයතනයකින් මොනවා හරි අන්තයක් ලබා ගන්න කියලා ඒ ගාමදාන්ට අතුළු සියලුම නිරාමික ඒකාසිකට දෙන්න සුදුසු මනුස්සයා විතරක් දෙන්න මොකාරි වැඩ පිළිලා මේ සභාවක් හැටියට පුළුවන්කම කරනවා කියලා කරන්නේ කියන්නේ දෙන්නේ. සභාවක් වගේ ඒ තුළ අපේ කාන්තා ගැබිලි කාන්තාවන් පෝෂණ මට්ටමින් අනු ගැබිලි මාතාවන් ගැන කතා කරා. අපි ඒ වෙනුවෙන් වැඩසටහන අපේ කාන්තා කමිටුව කරා දියත් කරන්න යෝජනාවක් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. සෑම ප්‍රාදේශීය සභාවක බලපදේශ තුළම කාර්තා කමිටු කරලා ඒ වෙනුවෙන් වැඩසටහන සායනය කරනවා. සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒක මම හිතනවා අපි කාන්තා කමිටුව හරහා යෝජනා කරගත්ත අපේ මන්ත්‍රී වලට කාන්තාවක් ලබලා දෙන්න කියලා මේ යෝජනාව කරා වසන තියෙන කාන්තාවක්. ඒ කාන්තාව හරහා අපිට පුළුවන් වැඩ කොටසක් මේ මේ යෝජනාය අඩු ගැඹුරු මවුරුනේ අනුගාමී මේ පෝෂණ ආහාර වේලාවට සායන දෙයක් දෙන්නකට හරි ඉතින් ඒක අපි ඒ ප්‍රාන්ත කමිටුව හදාගත්තා. යමක් දියත් කියලා මම ඊළඟ මතක් කරනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමා පල්ලිකොට බලපදේශයේ පුරාවට ආවා කියන්නේ විශේෂ අවධින් දරසහිත පුද්ගලයන් 9 දෙනෙක් දැරට ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒ අය වෙනුවෙන් යම් වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ තුල කුඩා දරුවෝ ඉන්නවා ඒ අයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඒ වගේම දැන්ටත් ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහරවිට ඒ ඊට වඩා ටිකක් දියුණු මට්ටමින් යමක් කරන්න ඕනි ඒ වගේම මේ වැඩිහිටි පිරිසටත් අපි ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනුවෙන් යම් විකුලක් දෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරමු කියලා මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා ඒකම අපේ අමිල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ එක වසරට දඟු බාර ගන්නකොට අමුතු පිළිබඳව. ඉතින් ඇත්තටම අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝ අපි ඒ ගැන ඒ අවධානයක් යොමු කරලා ඒ වෙනුවෙන් මොනවා හරි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මොකද රටේ දැන් දැනට උගත්තු රට දාලා යනවා. ඒ වගේම තව තරුණ පිරිසක් අරගලය නිසා යම් යම් දේවල් වලට මුහුණ පානවා. ඒ වගේම ඊළඟ පිරිස මත්ද්‍රව්‍ය දේවල් වලින් ලේට්ටු බවට පත් වෙනවා. උපදින්න ඉන්න දරුවෝ පෝෂණ උනතාවයෙන් පෙළෙනවා. මේ රට කවුද බාරගන්නේ කියන එක අපිට මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් අවුලක් හැටියට ඒ නිසා අපි අපි සභාවක් හැටියට අපේ ප්‍රදේශීය කුල හෝ අපි ඒ විදිහට යමක් කරන්න ඕනේ. ඒකම ගරු සභාපතිතුමනි මේ වර්ෂයේ අයවැය කෙටුම්පත අපිට ලබලා දුන්නා නම් ඒකත් පොඩ්ඩක් මේ සාකච්ඡා කරගන්න මේ වෙලාවේ හොඳයි කියලා මම දහසක් විදියට ප්‍රකාශ කරමින් මම නිහඬ වෙනවා සිල් නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්න. දැන් අලුත් නීති වීදි ගේන්න පුළුවන් නේද? උපසභාවතුමා පාර්ලිමේන්තුවට කතා කරලා දැන් අර මම එදා පොලිස් අධිකාරීවරයෙක් අපේ තුමාගෙන් ඇහවලා බාවුල් කියලා තියෙන්නේ. ඒක ආරම්භයේ තමයි උච්ච කණයි. පැණිපුවක් කියලා තියෙන්නේ. ඒව දැන් ලස්සනට පැකට් කරලා කඩේ විකුණන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට මොනවා හරි සුදුසු ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන එක පාර්ලිමේන්තුව තුලින් කරන්න ඕනට මම හිතනවා අපේ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි ආරක්ෂක රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මම ඉන්නේ. එතුමාගේ ඒක සම්පාදනය කරලා බලන්න ඔක්කොම හරි ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් මගේ දරුව යම් කිසි වැඩ පිළිලක් කළ යුතු වෙනවා අපිට බෑ ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපද සම්පාදනය කරන්න නමුත් අපිට වල අපේ කොට්ටාසේ තුල මේක යම් කිසි පාලනයක් කියන්නේ වර්ධනය කරන එක වර්ධනය කරන්න යම් කිසි සහයෝගයක් අපට ලබා දෙනවා අපි ඒ කටයුත්ත ඉටු කරමු කියලා ප්‍රකාශ කරමු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි සභාවේ වැඩ කටයුතු අවසන්.